ダメで

でのおかげかしら レがファントムキャッスルよ猫猫ファントムラッシュすごいじゃない宇宙だ入魂 私に任せて神聖なるシュドウセブンスヘブンよっと全力エールよお年玉よ熱い一撃 雪が入魂あなたの力を自慢の一撃じゃこれがファントムキャップじゃネコファントムラッシュ発撃何発でも打ち込むわニューイヤーやったね のおかげで楽勝だ